приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной нарядные бантики из атласных лент. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится отделочная лента, это органза атлас и люрикс, атласная лента, серединка для банта. Как ее сделать, у меня будет ссылка на видео под этим роликом. Зажимы канцелярские, а также зажим для волос. Его длина 4 сантиметра. иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Из отделочной ленты мы делаем 4 отрезка по 15 сантиметров каждый. Из атласной ленты делаем отрезки 2 по 17 сантиметров. Ширина атласной ленты 5 сантиметров, а отделочный 2,5. Перед работой обязательно все срезы обрабатываем огнем. Полоски из атласной ленты нужно заутюжить. Это можно сделать утюгом обойтись огнем зажигалки или свечи. Я покажу, как это сделать зажигалкой. Края лент я складываю. Лента сложена изнанкой внутрь. И теперь огнем зажигалки я прогреваю сгиб ленты вот так быстрыми движениями и потом пальцами продавливаю этот сгиб. получается тот же эффект утюга. Это не так плотно, как утюжком было бы сделано, но и так будет вполне достаточно. Смотрите, все хорошо выглядит. Вот уже готова половинка банта. Я показываю, как она выглядит с изнаночной стороны, с нижней и сверху. Получается как бы тройной бантик. А теперь мы будем вместе делать вторую половинку. Держу атласную ленту сгибом от себя. Отмечаю центр ленты и оплавляю уголочек огнем. Центр намечен. Теперь отделочную ленту кладу снизу и второй кусочек сверху совмещаю края и зажимаю их, фиксирую канцелярским зажимом. Тоже делаю с обратной стороны. Совмещаю срезы и скрепляю их зажимом. и у меня получается лента впереди и сзади отделочная, в центре атласная. Теперь я совмещаю нижние срезы, основание будущего, будущей половинки банда, определяю центр этой ленты и зажигалочкой оплавляю чуть-чуть уголочек. Вот центр у меня намечен. И теперь второй отрезок ленты точно так же намечаю центр. Теперь я возьму иголку с ниткой и прошью основание. Делаю буквально 4 стежка. На одной половине, вот второй, третий и четвертый укол иголочкой. От среза я отступаю буквально 3-4 миллиметра. И вторая половиночка точно так же. 4 стежочка. И теперь я стягиваю нитку, при этом слежу, чтобы у меня образовались симметричные складки. Сильно стягивать здесь не нужно. Теперь возвращаюсь в обратную сторону, в месте, где у меня узелок. Продеваю иголочку. Таким образом закрепляю такое положение. И теперь иголку выведу вот сюда, в центр. Вот таким обратным движением выхожу к центру. Теперь я <clears throat> продену иголочку в намеченное место первой отделочной ленты и подтягиваю этот уголок к основанию, отступив примерно 3 миллиметра от края. Закрепляю этот уголок. Показываю ближе, как это выглядит. а саму ленту я распрямляю. Вот таким образом. Теперь атласную ленту за этот центральный уголочек подтяну к центру основания, там где у меня уже есть уголочек нижней ленты. Еще раз Теперь я иголку вывожу на обратную сторону, то есть вниз. И вот сейчас смотрите внимательно. здесь в развороте я снизу завожу иголку в центр ленты. Она у нас уже закреплена. Вот я вывела иголочку и теперь вторую отделочную ленту я захватываю за отмеченный центр, за самый краешек уголочка и иголку ввожу в то же самое отверстие уже сверху вниз. Здесь поправлю ленту, чтобы у меня получился треугольничек. Вот. И снизу закреплю нитку. Здесь у меня батарея, заряд батареи закончился и, к сожалению, этот момент мне не удалось заснять. Вы уж меня простите, пожалуйста. Вот так я правило и потом ниточку подтягиваю вниз и закрепляю. И получается у меня вот такая деталь, уже вторая половинка банта. Теперь я нанесу горячий клей на основание и приклею половинки друг к другу. При этой операции я люблю использовать металлическую линейку. Клей быстрее застывает на ней и стол не пачкается клеем. Вот так, несколько секунд клей застыл. А тем временем измеряем бантик, его длина 8,4 сантиметра клей застыл и будем приклеивать наши украшения. Вот так серединочку мы приклеили. Теперь я нанесу клей на зажим левую к центру. Лишнюю ленту, конечно же, нужно срезать. Срезы обработать огнем помощью горячего клея и клеем фиксируем ленту. Теперь промерить второй конец ленты. Здесь тоже есть что срезать. И последний штрих. Наш бантик готов. Вот такие яркие, веселые бантики у меня получились, получится и у вас. Я благодарю вас за просмотр. Буду рада вашим комментариям. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина до новых встреч!